Je vais préparer un ketchup barbecue. Puis, on va aromatiser les tomates avec le romarin, clou de girofle, gros sel, l'ail, un jus d'ail, puis le genevrier, zeste de citron pour le fraîcheur. Le dernier ingrédient, c'est le miel. On ferme le barbecue et dans une heure, on a le meilleur ketchup du monde.